mbote mbote bandeko balandi kola biso ekoki tokutana na bino bosi bomesani deja na concept oyo ça fait quand même déjà que tokoli bapratique po plus de mois déjà oui voilà plus de mois parce que baémission deja esiliki ebele émission moko ya thème oyo tozali kopropose bino avec euh, mon frère kashisha parce donc ya allemagne ye na kati ya les avertis voilà donc euh, lelo encore une fois Thème mususu ya sika comme na yebisaki dejà bino rendez vous ezalaka tout le mercredi donc à 20 heures donc ezali dejà programme tout le mercredi à 20 heures tokutanaka na bino pona me ko partager na bino ba thème oyo ezali ko concerner sikoyo bana nzambe alors thème ya emission na biso ya lelo tokolobela sur Parler en langue Voilà parler en langue boyebi na kati ya ba mangomba ndenge ezalaka bato mingi ba kendaka ko parler en langue to mpe ko comprendre yango vraiment na kati ya emission na biso ya lelo parler en langue yango eza na tina nini et puis langue yango mpe eyokanaka te toyebi te soki ezalaka nini quelle importance ya parler en langue tomekaka mpe ko Tonetoli yo mokonzi tonetoli kombo na yo pona emission ya lelo thème moko oyo eza pe très contreverse mais tosengi otambwisa biso par ton esprit et tozali ko croire que après emission oyo mutu moko akopambwama mutu moko akozala edifie papa edifie biso davantage na musala na yo de façon que to avance po mukolo yo kozonga tozanga kokota lola te papa na bebisi misala nionso ya mabe ya satana na kati ya emission oyo par rapport ya technique par rapport nionso tokosala awa papa na kombo no yeshua na sengi yo opesa biso n'est ce pas victoire na yo par rapport ya thème oyo po na yebi Que mutu moko libanda kuna akozala sauver. Kumisama Seigneur pona le bomoi ya frere Alimia, libota na ye. Kumisama pona ndeko azolanda biso, pona ba ndeko nionso baza eparpilles na kati ya mokili oyo baya kolanda biso na kati ya ngonga oyo papa. Tika ete lokumu na yo et moi na kati ya emission ya mokolo ya lelo et que yo moko ozala le seul maitre na kombo no yeshua nde tosengi boye amen. Amen. Amen. Voilà, tozo kota na kati ya emission na biso ya lelo donc parler en langue. Parler en langue. Bato bazali ko comprendre yango parler en langue. Belelelelele, ashaba shaba, shabalili shalalili bon je crois que là tobeka pe koyeba utilité na yango na kati ya ya ya ya, ya prière parce que mingi ezalaka parmi donc ntango moto azosambela akoti mbala moko en transe akomi koparle en langue alors frère kashisha to définir d'abord yango parce que ngai nalinga toujours tobala na définition je crois que yango moto efungolaka quand même émission na biso ya lelo Parler à langue comment est-ce qu'on peut ko definir yango parler à langue tomeka pe ko pesa mwa ba expression oko definir yango ndenge nini Ah frère na seki pona moni ndenge yo loba yango pe hmm. olobi ko obi na bandela parce que ah, mutu nyoso ko parler à langue ata bebe ko parler à langue C'est plus facile à presenter. oh my god. Kolo apambola biso, apambola yo mm. na biso, apambola frère Limia, apambola réellement bande ko nyonso mm. bazana biso. Euh parler en langue eza nini? Et donc parler en langue eza ni don spirituel, mm. eza don ya esprit. Mais na ko ko on a deux parties, c'est-à-dire partie à vérité na partie à réalité. Mm. Vérité ezali que Koloba na langue ezali ozoloba na munoko oyo batu mosusu bazo comprendre yango te eh sikoyo na un corinthiens chapitre 14 bazoloba que mutu aza koloba na langue aza koloba na batu te baza koloba na nzambe est ce que eza oyo tomonaka lelo wana ekomi sikoyo realite tomonaka lelo eza ndenge mona verite c'est ça mon frère mais parler langue en soi ezali don ya esprit Hmm. Ezali don ya esprit. Don ya esprit ça veut dire quoi? Comment est-ce que vous expliquez don ya esprit ça veut dire quoi? Bon, omoni don hmm. eza likabo na lingala. Oui, ya esprit. Hmm. Ouais, likabo ya esprit pourquoi? Puisque esprit eza euti pa Nzambe. Neti tozwa hmm. exemple. Tozwi hmm. Ephésiens chapitre 4 verset 11. Tangu bazo parler sur les cinq ministères. Oui. Ee, Biblia ezali kotalisa biso ete Yesu oyo amataki, ye mpe moto atindaki badon na bato. Ezali don ya esprit, eza don oyo eutaka epai ya Nzambe. Ezali don spirituel, yango tobengi yango don ya esprit. Ezali soki Yesu alaki oubien alobi likambo oyo ekosalema na kati ya bomoi na yo, oubien apesi yo likabo. Comme Yesu aza Nzambe, aza esprit, Dieu est esprit, yango likabo wana eza likabo moko spirituel au fait. pona edification ya eglise soki batu baza koyoka ngai nayebi ke mingi bakoloba nde kaka balobaka topesa biso verite don ya esprit puisque eza don ewuti epa nzambe tokomona ngo plus tard na Matthieu 16 Matthieu chapitre 16 verset 16 yesu aza koloba ntango apesa bango euh, feuille de route badisciple alobi ke non celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé mais celui qui ne croira pas sera condamné voici les miracles qui accompagneront à ceux qui auront cru en mon nom ils chasseront les démons ils parleront de nouvelles langues yana bengi yango don ya esprit par rapport eloko wana cestadire yesu apesi don na bato pona edification ya eglise mais dans l'entre temps oui, nalobi oui vas-y vas-y vas-y vas-y vas-y frère parce que olobi nzambe apesi bato badon olobi nyonso wana bakoparle banouvelle langue osukisi nango wana ese banouvelle langue yango eza biloko ya bashabasha banda na parlant langue c'est ça aussi problème eh. totia confusion quand même te de nouvelle langue c'est ce que langue oyo bato bazo comprendre te soki okoki koexplike soki okoki kondimola version opesi wana Bon omoni verse oyo na pesi na bord ya ya Marc 16 oui. eza different na verse na pesaki ya 1 Corinthiens chapitre 14 hmm. oyo elobi que celui qui parle en langue ne parle pas donc euh, ne parle pas aux hommes mais à Dieu car à personne Dieu. ne les comprend ah. wana eza na kati ya 1 ah. Corinthiens chapitre 14 hmm. mais nakoki korassurer bato bana nzambe baza kolanda biso mpo mosusu omona misusu Atali ange a zappe dejà ko zappe te na rassurer yo que hmm. ba langue oyo elobamaka lelo eza ya lokuta eza ya lokuta sikoyo hmm. biso tolingi to faire comprendre bino que place eloko ya lokuta ezalaka ya solo mpe hmm. ezalaka mais sikoyo ba langue bomonaka elobamaka lelo eza ya lokuta nga nasala ba émission sur ba langue wana eh, eh, botala na kati ya chaîne ya frère alima omona na sali Na komi je parle en langue botala bokomona emission wana ça dit toyebi que ce qui se passe aujourd'hui ezali derapage eza lokuta mais nous voulons parler de ce que la bible nous dit par rapport aux langues voilà je ne sais pas soki toke toke na neo ya bible wana ezoloba parce que bon sikoyo siko eza dérapage parce que so lobi déjà dérapage eza solo te tokende na vrai le don wana parler en langue wana oyo bible eza kolobela wana Eza nini eke soki peut etre to kende na l'origine nango ya parler en langue oyo lelo eza deformer a l'origine ezali specifier ndenge nini eza on peut expliquer ça de de quelle maniere? Bon nawuti ko pesa boye bon frère donc ma ndenge nalobi to to ke malembe to ke malembe ko parler en langue ezali don nde nayoki ba nzambe spirituel mm. alors na mark 16 yesu azoyebisa bayekoli na ye mark 16 17 ils parleront des pas de nouvelles langues mm. mais sikoyo na acte des apôtres chapitre 2 verset 4 jour ya pentecôte na bandeli acte des apôtres chapitre, chapitre 2 verset 4 elobi boye et ils furent tous remplis du saint-esprit Et se mir à parler en d'autres langues en d'autres langues selon que le donc l'esprit leur donne de s'exprimer Wana ezali mokolo ya liboso oyo promesse oyo Yeshua apesaki na Marc 16, 17 ekokisamaki jour ya pentecôte mais yoka sikoyo ce qui se passe ici or Il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Hmm. ils étaient hmm. tous dans l'étonnement et la surprise. Ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas de Galiléens Et comment, ils en, comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun notre, mmh. Dans notre langue maternelle. C'est-à-dire, tant que Yesu Koloba, Voici les miracles ya qui accompagneront à ceux qui auront cru en mon nom, ils parleront des nouvelles langues. Hmm. Nazo mona siko réponse wana kati ya Actes des Apôtres chapitre 2 verset 4. C'est-à-dire tu parles une langue que tu ne tu n'as pas tu n'as pas apprise oyo oh, tanga na classe te. Mais siko hmm. oyo elobamaka lelo eza langue te mais ali oyo oh, tobengi na na na na, na grec ancien Glossalaly c'est à dire glossalaly elingi koloba que non mutu azoba na lolemo makambo eza koyokana kutu te or bazokoloba babimisi betise na monoko toyebaka azokoloba makambo lokuta ebimi na betise na betise nakoki we justement justement c'est pour dire que frère obi obi frère tomeka euh, frère pardon totya mwa toyokana frère toyokana hmm. eza kindoki hmm. Na repeter eza kindoki na yo ozo yoka ngai soki ozo ko pratiquer eloko oyebi ke eza lokuta mais ozo kosela esprit makambu eza kindoki frère biso tosalaki yango par ignorance par ignorance toyebaki te par ignorance ba biso noke nde eza boye il faut kotika oloba yoka moninga loba ba eglise neti ba dewey bayaki na Kinshasa ba pesa batu ba cours ya ko parler en langue et ça continue jusqu'à aujourd'hui ba ba ba ba faux pasteurs nionso omonaka na kati na kati ya ba ya ba eglise na bango basalaka oyo tobengi glossalalie c'est à dire baoba na na lolemo makambo bazoloba ezo koyokana te et puis ce qui est dangereux eza nini glossalalie oyo elobamaka kaka epa ba chretien te elobamaka pe epa ya ba musulman elobamaka pe epa ya ba epa ya ba Chamanisme c'est à dire batu oyo ba salaka ba salaka nini comment dirais je pont entre ba esprit ya ko kufa na batu baza na na na na bomoi sikoyo ba biloko oyo ba salaka wana ezali ce n'est pas ce que la bible nous dit mais mais Soki totali sikoyo na kati ya Actes des Apotres, tomoni que mutu aza koloba langue oyo ayekola te, batu baza koyoka ye. Mais en fait ezali des langues qui existent en fait, eza meme oyo aloba yango te, mais eza ba langues oyo elobamaka. Bien sur. Voilà, c'est ce qu'il faut. Bien sur. Voilà. Hum. Bien sur normalement omoni frère eza boye ah eza thème moko eza un peu controverse puisque apotre Paul cote mosusu azo loba ke nde na bino na 1 Corinthiens chapitre 14 aza ko loba ke non celui qui parle en langue donc il parle à Dieu voilà puisque personne ne le comprend sikoyo soki moto oyoki place wana okanisa ke non seke eza ba ba oyo juju oloba wana eza nini moni ngai nazoboya kutu koloba yango cest à dire eza eza eza eza eza sikoyo confusion eza place wana mais or Na un Corinthiens chapitre 12 verset 9 elobi boye, tango Paul aza kopesa ba liste ya ba langues, plutot ya ba ya ba ya ba dons de l'esprit, wana un Corinthiens chapitre 12 verset 9 elobi que à un autre la foi par le meme esprit, à un autre les dons de guerison par le meme esprit, à un autre les dons d'operer le de miracles, à un autre la la prophetie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diffère la diversite de langue frère nga na lobaka allemand na lobaka allemand siko imagine toi tozo loba no siko nga na komi ko loba allemand bibe oko kata emission euh, puisque oko oko comprendre to mona mais frère ndeni mais oh mais c'est ce qui se passe c'est à dire il faut ata kutu eza langue oyo ngai na eza langue oyo bato bato balobaka mais bongi ntango ngai nazoloba ngo na yo Mutu moko azala na pona nini a interprete yango. Voilà. Na tio ki question ya li poto ko. Bon, c'est comme na niveau parce que question na nga na rebondi na place wana parce que balobaka soki mutu azo parler en langue, eza langue moko qui existe mais batu baza koyoka te mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui interprète ça. Nayebi te soki eza ndenge wana parce que yo moko pe ko soulever yango est-ce que parler en langue il faut eza langue moko ezala interpretee Place mutu aza koloba langue oyo ba bamisusu baza ko comprendre te, ebongi batu misusu ba interpreter yango. Eza pe na passage moko toko zua yango pe kala mingi te awa. Mais awa naza naza koloba boye, il ya deux choses qu'il faut to retenir. Na acte na acte des apotres chapitre 2 verset 4 tangu esprit ekweyeli batu nionso bazo loba ba langues oyo batu misusu bazo yoka c'est à dire exemple toza na kati ya assemblee moko boye Toza na ba ba chinois, ba français, ba allemands, ba batu ba bikolo nionso. Mais après sikoyo na kati na biso wana toya pe na mutu moko aza zulu. Mais sikoyo amoni kaka mundele moko akomi koloba ki zulu. Surement mutu oyo aza zulu ako comprendre que ah mais ndenge nini mutu aza koloba zulu. C'est à dire eza pona komona que non esprit ya Nzambe eza ko se manifester. Wana eza na cadre mususu. Mais na cadre ya ensemble. Soki ba assemblee n'est ce pas oyo batu ba sangani soki mutu aza koloba en langue il faut necessairement mutu moko azala na pona ko interpreter mais sikoyo ce qui est mauvais eza nini d'abord langue baloba dejà eza ya lokuta sikoyo bako interpreter nini ya moni basala yango pe te basala yango pe te basala yango mona bakoma ko sauter ndenge olobaki na ebandeli eza lokola ba ba babenga yango nini babenga yango nini mutu aza on dirait aza en transe aza en transe Tomona nul part nul part meme le maitre Jesus ye moko nul part que na kati ya prière na ye boye alobi en langue non anda koloba na ba na ba na ba na ba langue parler c'est à dire soit alobi arameyen soit alobi donc hebreu ozo mona ba langue bato baza koyoka tomoni apotre Paul soit soit alobi grec po ayebaki grec soit alobi latin po azalaki pe citoyen romain soit alobi pe donc euh, comment dirais-je hébreu pourquoi ayebaki yango mais il y a aussi d'autres gens qui maintenant à part esprit ya Nzambe ils ont mm. cette capacité mais na cadre eza mna que non mutu a recevoir le don ya langue oyo nano ayekola yango te akomi koloba yango siko pona nini po bato oyo baza koyoka ye langue wana Ba comprendre que ah oui nzambe aza ko existe nzambe azali vraiment mutu oyo tozalaka naye aza koba munoko na biso sans que ayekola yango ils vont savoir ça tu vois un peu yango na bi que vraiment oyo esalema na kati ya ba eglise lelo eza nango lokuta yango na lingi kutu to to s'hazarder plus place wana Hum bon si c'est ça le côté mais avant que tu aies quand même la utilité quand même à parler la langue on le dit awa c'est à dire que qu'on parle en langue Na ndenge ya don ya Nzambe ndenge olobi wana ya Saint Esprit, but na yango ezali justement pona ko kotalisa batu oyo bazali koyoka ke aza mpena na Nzambe, c'est seulement ce but wana kaka ya ko parler en langue batu ba comprendre ke oza na Nzambe. Nayebi te soki okoki komeka ko expliquer d'abord biso wana quelle est l'utilite? Parce que boza na kati ya assemblee mutu abandi ko parler en langue Ça apporte quoi na kati ya edification, na kati ya prière bato bazali kosala? Bon frère, au moins na umeza ya boye, ezali euh, euh, eza mpona koexplike d'abord corps ya christ mm. c'est-à-dire donc corps ya christ ezali nzoto ba motu na makolo makambo nyonso tout et mm. chaque membre eza na eloko donc fonction oyo ejouaka yamoni apôtre paul azoloba na 1 corinthiens 12 awa que Tango tozoloba likambo ya don awa ezali kaka ya ko parler en langue te, c'est tout un paquet, c'est tout un paquet. Mais elingi mpe koloba te que soki mutu alobaka en langue te aza na esprit ya Nzambe te, c'est pas ça. Puisque meme apotre Paul ye moko azoloba que non, ye kutu ye moko abandaki koloba en langue mais alobi que non, nalingi kutu nde bo prophetiser mingi que boloba en langue. Ozo mona? C'est pour dire que non, il ya il ya d'autres dons oyo eza na kati ya corps ya Christ oyo ezali ko edifier batu plus que ba dons mosusu. Papa Leki neti lobi toza kosala debat sikoyo mais toza ko discuter sur le parlant langue pourquoi puisque derapage ezali pourquoi puisque bato bazali kokotisa lokuta na kati na yango mais en soi ezali don ya donc don ya esprit soki batia yango na ndenge ya normal tokosala yango debat te mais soki tomoni toza kosala debat eza plus par rapport eza ko faire devier bato mais tous les dons de l'esprit ezalaka toujours mpo na ko edifier pona ko edifier n'est ce pas bana na nzambe nde ba biloko ba don nionso wana ezalaka frère na biso soki ya repondre na question na yo o repondre parce que bon c'est vrai ndenge olobi soki tozo lobela yango c'est parce qu'il y a eu dérapage nde bato bazo komona ekoma ta susu kaka bato bandi ko priale pala langue ebandi ezali na ba église oyo ba pala bingaka langue bobandi kaka bango prière Par la langue ebandi nga peut etre nalingi na to comprendre parce que tozo yeba te ebanda nano ndenge nini parce que makambo wana ekota na kati ya ba ngomba na biso par la langue par la langue ebanda ebanda nini qu'est ce que cela attire aussi na kati ya ba ngomba na biso le fait que il faut ko parler toujours en langue ndenge olobi awa Nakendaka kati na quatre chemin te ce qui se passe na kati ya ba ensemble wana c'est eza kaka kindoki ou bien ignorance mais soki eza kindoki te eza ignorance soki eza ignorance te eyali kindoki pourquoi comment est ce que tu peux faire quelque chose que tu sais que eza eza ezali mensonge na ba na ba ensemble tolekaki omona pasteur aza ko koyebisa batu soki esprit ya Nzambe ekoteli okoki pe koseka oyebi soki moyibi no pamba mpo moyibi moto oyo akosaka akosi yo ayebi ke azokosa yo mais ozoyeba te ke akokosa yo amona ke oza oza oza esprit moke c'est les gens qui se laissent duper eza bato bazalaka na ba na ba petit esprit soki baza koyebiso likambu ozosala yango oh non loba shakala shakala sha shakala shakala mais otu otuna te ke elingi koloba nini ata yo moko penza c'est à dire quelque part eza koloba ke non ko ko ko kotuna nga question ke non ewuti wapi C'est à dire apotre Paul azalaki pe confronte na makambu oyo mais nasala ndeni ye moko ayebi que parler langue ezali don spirituel bazo mona que les gens qui les font baza ko deraper baza kosala ba derapage sikoyo nasala ndeni avec tes derapages wana ebandi depuis kala ce que tu faut quand meme le dire aussi tango ozo loba bien sur bien sur donc c'est depuis donc na kati ya bible egalement on parle ya ba derapages wana bien sûr yango moni apôtre paul mm. soki omoni likambo eza baza koinsiste na kati ya bible yango moni ceux qui lisent la bible doivent comprendre mm. que dans la bible ya ce qu'on appelle l'esprit de la bible c'est dire soki comprendre l'esprit ya bible omoni kelo omona kati wana bali koinsiste yango mingi ce que ezalaki sujet moko ya badébat ebele mm. ozomona tomona a ah, make no apôtre paul aza komartele aza kobake no aspire plus euh, na don ya, ya donc ya prophétie mpo amona bato mosusu bazoba balangue moko wana Ye mwa tala abi que oyo ekomi desordre. C'est pourquoi nga naza koloba boye, tout, tout, tout, tout enfant de Dieu qui se respecte, soki oke na place moko boye, omoni bako, batu bakomi ko ba langue, nga nako preferer bima nayo ata mwa muke, ke, keye libanda. Et puis libanda nayo pe muke muke ti olongwa na place wana, puisque eza ba, ba, donc ba, ba theatres. Je vais, je vais vous dire ceci pourquoi nga nalobaka bongo, nga soki nalongwa ba eglises ezali puisque, Na tanga histoire ya Lot na moni ke soki Abram a intercedaka pona Lot te Lot allait mourir innocent pourquoi puisque Lot ne participe pas na makambo ezalaki koleka na kati ya Sodome et Gomorrhe mais comme azalaki na place ya mabe soki moto eyaka ye pe alingaki kokufa ozo mona c'est à dire soki oza na place ya mabe oza ko risque ke soki kanda ya Nzambe eye likolo ya batu wana eya pe likolo na yo yango boko mona batu mingi oyo ba sambelaka na kati ya ba eglise wana bazalaka na mwa esprit moko esprit moko oyo ba bengaka ya dependance ba dependaka mingi na papa pasteur na maman pasteur na ancien oboti muana nayo ozo luka pasteur abondela pona muana nayo mais yo moko okosala yango pe c'est à dire tu vas rester petit na kati ya esprit boye et puis pasteur soki aza mutu ya lokuta dejà ayebi que quand tu viens vers lui c'est que tu ne comprends rien d'où il peut faire de toi ce tout donne tout ce qui veut c'est à dire derapage wana ewuta depuis kala et ça continue puisque eza oeuvre n'est ce pas ya diable pona ko ko pesa donc discredit n'est ce pas na makambo ya nzambe heureusement bana nzambe baza koyoka biso bakozala reellement averti merci effectivement averti mais tango tozoloba ba faux ezali mais quand même on peut quand même dire que ba vrai également parce que sikoyo bato bazolanda biso Ba mosusu peut-etre bako comprendre parce qu'il ya aussi des gens oyo ba sambelaka na ndenge ya bosolo oyo ba kendaka pe ba parlaka pe en langue aussi hein nga na monaka ba mosusu ba reportage mosusu omoni mutu aza ko sambela penza normal mais mbala moko poum a changer akomi ko parler na langue oyo est ce que on peut pas quand meme dire que cote ba faux ba zali ba vrai pe ba zali oyo penza ba zali aussi ko parler en langue na ndenge ya solo eyaka pe bon na temps oyo toza na ngo Le parler en langue mpo na ngai ezali l'un ya ba dons oyo Nzambe apesaki na batu. Comme je dis, ezali corps. Un corps a de membres. Chaque membre a de fonctions. Ngai, pour ce qui me concerne, soki nabiki naza na ba diversite ya langue, peut-etre que nayebi nayebi mwa moke français nayebi mwa moke anglais nayebi mwa moke allemand nayebi mwa moke lingala nayebi mwa moke swahili tu vois na nga nakozwa wana na, na, na, na angle wana mm. mais na angle ya ba, ya ba shabala, shabala wana nde wana nde nga naza kuna te cestadire mm. wana soki moto abi bongo frère mm. cestadire mpo na ngai mpo na mm. ngai moi naza kobeta se te ezali babiloko ya lokuta puisque mm. tant que eza kokokana na makambo oyo toyokaka ya bato ya lokuta seke eza makambo ya lokuta mm. même les anges Lorsqu'il venait vers les hommes, les anges parlaient le langage humain. C'est pourquoi d'autres diront que apotre Paul alobaki meme si je parlais le langue, le, le, la langue des anges. La langue des anges n'existe pas. C'est un langage oh, pona pona pona pona C'est ça. kolobaka non meme nalobi na nalobi na na lo- lolenge ya ba angelu meme na, na donc naye na ndenge ya ba angelu soki nazo ma- ma- mamba lokuta que je sois mis anathème elingi koba nini soki nzambe Tango azo komela aza ko koswana na Abraham il parlait pas na na langue moko boye aza koloba na langue oyo Abraham aza ko comprendre ndenge moko pe naza koloba que pona ngai je m'assume na lobi que etant enfant de Dieu je crois que l'esprit saint aza ko jouer role na ye ya kopesa batu batu ba dons mais je sais aussi que mingi eza ya lokuta batu baza kosala ba spectacle entre autres likambo likambo ya prophetie entre autres likambo ya parler en langue il y a trop de donc de dérapage sur scène akoloba que je peux pas je peux pas n'est-ce pas dire à une personne qui se dit enfant de Dieu et qui parle les mêmes langues avec le même son auto kakana libanda wana là je trouve ça ezali euh, donc euh, eza donc euh, euh, na, na, na place na yango te donc d'où koloba langue ya vrai ezali mais moi j'opte pour Actes Actes des Apotres chap chap chapitre 2 oyo epesi ba liste n'est-ce pas ya ba langues parlees oyo les gens qui qui donc obandaki ko koloba yango donc à l'epoque n'est-ce pas tango euh, donc euh, le Saint Esprit eyaki na kati ya bato na jour ya Pentecôte donc c'est ça au fait. Hmm. effectivement mais ntango olobi balangue ya baange awa biso basusu balobaka ya bateme mosusu balobaka batese mosusu elobaka ke Parler en langue, langue wana ezala langue ya ba anges, quand tu entres comme ça ozo loba na lange, oza ko solola na ba anges par rapport ya langue wana oyo parler en langue, c'est à dire que voila batu bako comprendre yango te parce que eza langue ya ba anges, mais yo olobi awa ba anges ba parlaka ba langue oyo batu bazali ko comprendre, c'est un peu ça la confusion. Bien sur, bien sur, puisque tangu ange akutani donc aye koloba na donc na nani na Euh, joseph to marie ayebisi ah, hmm. ke na monoko noma apesi kutu shalom apesi shalom cestadire ah, hmm. soki ah, ange soki aye epa na yo akoba na langue oyo faut comprendre te hmm, ebongo sikoyo langa baange yango soki eza nini est ce que epuis soki balanga ange yango eza oyo bazasala allusion avec ce que eux baza koemploye donc euh, bashabala shabala wana mais ce que langue yango eza na pauvre puisque eza na balettre ebele te langa yango ya ba pauvre mais bete comme yo lobi en fait yo ozalaki quand même na ba mangomba na oso bima ozalaki ozala lisusu te ozalaki quand même na ba manifestation wana bato baza kopale en langue tout ça là na esprit disons ya ba serviteur de Dieu wana ba faux serviteur de Dieu wana le fait ya ko faire parler bato na ba langue oyo qui n'existe pas oyo ezala kutu te derrière bango Eloko nini eza ko se cacher en fait pour pour recolter quoi en fait parce que na tika jamais ko comprendre bon phenomène wana na comprendre yango te le fait ya ko loba bongo est ce que ça donne beaucoup plus euh, crédibilité ya église est ce que c'est pour attirer beaucoup plus euh, ba fidèles bana na kati ya ya église na bango eza ba objectif ezala nini objectif poursuivi pour faire parler comme ça en langue parce que nga asi na mona bato court en parler en langue na mona yango Mais ezalaka nini c'est vraiment nga na comprendre mwa muke le but nde ezalaka nini? Reponse simple hmm. eza c'est la manipulation. Oui. C'est la manipulation c'est-à-dire soki oza ki oyebi koza moto ya lokuta hmm. ozokosa bato omoniki bato bato baza kondima seke ozwi ja bango ozwi bango nati soki opanaka Ça veut dire tango tozali na kati ya ba assemblant na frère ah on a vu des choses tomoni makambu frère c'est un morceau na kanisa epesaka kutu ndeti na nkele tomoni tomoni makambu pasteur ouais, so, en fait nga problème ezali ya mm -mm. je comprends bien manipulation nga problème nanga ezali quand on manipule c'est pour avoir quelque chose objectif nango ezali ozo manipule bato balanda yango mpo ezala boye nga sikoyo nangana ba quelle est l'utilité ya parla langue oyo ki bato baza manipule mpo ya porte nini Parce que batu bazo kape biloko bozo loba te. Ça edifie à quoi? Na mangomba wana. Puisque pona bango na mangomba wana oui ils font ça pona kolakisa na batu oyo bayaka na kati ya mangomba wana ke esprit ya Nzambe ezo e, e, eza kosala frère soki ozwi ouais. temps nga napesi yo devoir mm. soki soki ozwi temps kota na mm. kati ya internet na YouTube betaka prière Frère, okomona mm. prière pour déraciner, prière pour euh, pour euh, euh, pour consoler, prière pour ça dit frère, les gens font des choses au bat ba sepelaka na yango. Yango ngai personnellement mm. naza na kati ya media nayebi comment ko attirer bat batala makambo makambo nasalaka mais naboyi ko me compromettre kosala lokola bato mosusu basalaka oh non, eh, non, non, non, non, mm. frère. C'est-à-dire, dans les consommations normales, Mutu oyo aza mwana ya nzambe akozala interpelle mais ce qu'ils font na kati ya biloko wana ezalaka pona ko attirer attention ya batu et puis les donc des faibles esprits des petits esprits pona bango bakomona que non soki pasteur asambelaka awumelaka na prière ce que aza na nguya ce que aza na nguya tu t'imagines que ya une femme naboyi kobenga une soeur Il elle m'appelle pour me dire non na na yeba kaka frère est ce que euh, docteur moko boye kombo na ye soki aza na, na Belgique wana euh, un charlatan hmm. aotuna nga omonake ndenge nini nga nga bi hmm. otuna nga pona ni opona na nga ki puisque na mona ka ndike asala ba prière pona kindoki wana nga mais mais ye moko aza ndoki ti il m'a ndoki c'est pour dire que non il y a des gens qui qui sont comme euh, Baza lokola ba ba fourmis, ils sont derrière le sucre quoi, tu vois un peu, c'est à dire eza manque ya esprit ya Nzambe esalaka que soki oza komona biloko ya bongo yo okanisa que ah Nzambe aza kosala, tu imagines que tu pries avec une personne azo yebisa yo que ozo sambela donc na mutu, puisque nga soki na sambela na mutu na simbaka mingi na loboko, Je sais de quoi je parle tango naza na kendaki une fois na Kinshasa na ke na eglise ya mutu oyo nani mukuna eh mukuna oui mukuna frère batu wana ndenge ndenge ba sambelaka soki yo oza mutu ya esprit ya muke ah okanisa meme ke eza makambo ya solo ils ont l'endurance ya kosakana te frère ils peuvent meme faire ça meme pendant des heures mais c'est c'est pourquoi eza que batu sikoyo baza na ba faibles ba faibles esprits bakanisa sikoyo que no bongo nde place bo nzambe ezali mais nzoka bazo sala bongo pona ko affaiblir ki bo moto na bino po ba manipuler bino afin que bokoma ba suivistes c'est comme ça que nalobi que ba ko parla langue ya lokuta yo bo lobi que y'avait meme de pasteurs ou bien de de de faux pasteurs ou bien des eglises qui donnaient ce cours là de parlant langue tango omoni que yo moko oye ko s'inscrire na kati ya cours wana Bazui yo ba ba ba mona que ba bazui yo dejà vu que oyo oza mutu mutu na biso ça veut dire tokoki ko manipuler ndenge tolingi na sens nazo baloba wana frère c'est te le but eza eza ezalaki kaka bongo ça veut dire bazua batu pona ba manipuler bango ko ma manipuler mutu elingi elingi koloba que okomi ko yebisa mutu makambo nionso mutu akomi ko ndima yango quand tu dis à quelqu'un que non il faut payer ta dime akomi ko banga pe azo futa dime na yo puisque ozo zui ye na ozo ozo zui ye na makambo ebele Oyo eza que oza presque na esprit na ye na maboko na yo tu peux faire comme tu veux akomi marionnette na yo au fait c'est ça au fait le but ya biloko wana nayebi te soki na repondre na question na yo. Oui ezali ko repondre na ba question tokoma pe na suka ya emission comme toujours tobi 30 mais on deborde toujours par rapport ya ba thème oyo tozali kosala peut-être en conclusion hein to quand même to conclure na thème na biso oyo qu'est ce qu'on peut euh, message ya suka nini okoyebisa bana nzambe bazolanda biso awa par rapport ya parler en langue Eloko nini oko yebisa bango, recommandation nini oko pesa bango? Est ce que batu bakoki ba se tracasser po ba lukaka ko parler en langue? Qu'est ce qu'il faut? Quel est peut etre le message nao ya suka pona batu bazo landa biso par rapport ya parler en langue? Bon, au fait, nako linga na tanga, na tanga passage moko rapidement pona ko repondre na question na yo. Toza na un Corinthiens chapitre. chapitre 13 chapitre 13 tokozwa nga parti ya, ya verset 1 ti na se kuna baza kotesta so bababi ke na, na verset 1 balobi boye quand je parlerai les langues des hommes et des anges mm. mototo ba awa si je ne pas l'amour je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit na saute na huit balobi awa l'amour ne perit jamais les propheties prendront fin les langues cesseront la connaissance disparaitra ozo mona ce qui est important mwana nzambe ya nini c'est l'amour ce n'est pas ce n'est pas le parler en langue ce n'est pas puisque je nayebi kotanga bible nayebi ko memoriser ba nini ba verset biblique c'est pas ça qui compte D'où nga na osenga na bino boti ko kolanda biso ya thème moko na bino controverse peut-être que ba mususu bazala na même avis que ngai te botuna ba question bokomela biso tokozanga te ko repondre bino par la grâce de Dieu merci beaucoup Merci, merci, merci frère Christian pour le message à Kitoko Oyo, thème à Kitoko, tu as abordé l'eau parler en langue, vraiment, ils sont vraiment très intéressants. Je crois que tous allons là pour la modifier. bana nzambe tokomi vraimen na suka ya émission na biso ya lelo nakoza moka rendez-vous donc mercredi prochain na même heure à 20 heures comme d'habitude donc tous les mercredi toza na rendez-vous na biso mpona koaborde bathème oyo déjà boso bolandi déjà mingi mais ezali na ko ebele oyo tokopropose bino na mikolo ezali koya botikala malamu esika bozali à très bientôt merci beaucoup merci aussi na frère kachicha merci, merci. à tout très prochain merci